فراقك ليه بيخلي لون الدنيا يبقى باهي بيحسسني ان روحي في زحمة تاهت ارجعيلي وحسسيني اني عايش لك بتوحشيني ليوماتي بقرب منك ليه بتشوفي بس بعادي انا نفسي تبقي كل يوم دايما قصادي بعادي سبتيني في اكتر وقت كنت فيه بحتاجك البعد عنك كل يوم في ذكرى ماتي الحب فجأة بنته تاهي يا ريتك ما سبتيني في وسط حزن اسأل عليك